비닐 아니요 tel que tu es. Mes yeux te verront. la verront tel que tu es. Oui, mes yeux te verront tel que tu es. Je veux Je veux te voir, je veux te voir, tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es. Je te verrai, tel que tu es, tel que Je te verrai, je te verrai, je te verrai. Ah, ah, ah. je te verrai, mais je te verront. Tu es assis sur ton trône, je te verrai. Tu n'as pas de fin, je te verrai. Tu règnes à jamais.